пак ми се появи онова нещо. Искам да ти кажа, че аз виждам разни неща. Ви сте глупости. Виждам неща, които... които ще се случат. Лоши неща. Ще може ли да ни закараш до следващия голям град, а? На меден месец сме. Младоженци? Да. Мисля, че не сте много подходяща двойка с този твой съпруг. Не! Майя! Пусни ме и обяснявай на някакви друг! Никога не се пърти жълта, аз стои тя се път! Не трябваше въобще да тръгна.